Hi. I am hungry. Banana. Mmm, J'ai faim. goût. I am thirsty. J'ai soif. Mmm, juice. Hmm, clean up time.